Gabon ongi etorriak aitz perfektura Hey Bobby Marley Zaigu zerbait politia ez da Gaurko kantu hau izan dadila gure lekukotasuna Burruka gaiten, burruka gaitezen Irabazteko Euskadin, Euskadiren askatasuna Horrela azten da, horrela bukatzen da gure lekukotasuna Horrela azten da, errobi taldearen bizi-bizian zuzeneko diskoa Horregatik ekartzen dugu bera gaurkoari bukaera emateko bi arrazu irengatik, ez? Bere programan hartu zelako eta hemen de Mercy Seat egiten ari delako, egiten ari zaibuelako kaxan dia, Nick Cave'en kantoa berazten aldatuta dago, agor, mi esker! And I an the And I'm not afraid to die Barnata, ejercito en Plaza Salcha, Barna. Eh, no, no ves, no nos comprendemos. Ya, a ver, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué nombre? Eh? Ah, ser nombre, ah, claro. Saspi, sortzi, bederatzi, amar, va bat edo. Egutik, que, ni que nik egin gara nik egin gara Mobile honik eta nahi ba ezu eta honik eta nahi eman, deze bat eta tak, soluzionatuko izue, ni ondo gauza. Again to steal that to honey. Cashlesion stay the same. Bai, ni gustas azkenen auzoki de bat eh, bihurtu dala, ez? Sí, igual me vendría mejor abrir una de souvenirs, pero yo quiero vender souvenirs de Pops. Eh, es lo que hago. Hiske nakai kartzen gozon bezola, tentsillo handi zen dijoa. Eh. Zer las ondo? eta gaina ja azkenik go momentu eman bardien kolpetxua. Horai, Sanian, hemen doni bane eh, eta miagitzeri hubil gira, eta herri joitako gazte asko bai heldu da aetzera bizitzera. Me gusta, me gusta más que nada que te conozcan por los trabajos que vean tuyos, ¿no? Que la gente valore más por los trabajos que ven en la calle que por el rollo, por el mero hecho del rollo de publicitarte ahí, guau, guau, guau, ¿sabes? Mira, Baina beste gauza dira estetika kontua, edo estetika edo. Landu eta ez dakit, eh, badut, disponek zerbait eh, badu bilda hor sentiara